Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing, cette semaine consacrée au dernier kit Blitz by Itacom, à savoir le Panzercom Wagon 3 OS N. Il s'agit ici de l'ultime déclinaison sur châssis de Panzer 3, véhicule largement utilisé lors des opérations sur le front de l'Est et fabriqué entre juin 1942 et l'année 43. La maquette bénéficie du savoir-faire du fabricant et malgré qu'elle soit dénuée d'un intérieur détaillé, suscitera l'intérêt de nombreux maquettistes par sa simplicité d'assemblage et les nombreux schémas de camouflage proposés par le constructeur. Je vous propose tout de suite de découvrir en ultra haute définition la notice et les pièces constituant ce nouveau kit TACOM.